哈喽，各位朋友，你们好，我是今天来我们的《空岛生存》，那我们就开始吧。这是上次的地带，开启防喷，然后这次选一般，好了。须知剧情规则成就成就，哦，哇，这么多。 规则：不要破坏神殿，请不要前往地狱，那里没东西。传送按钮进入神殿，不要作弊。失落的空岛，王者，我是神。这个世界已被魔神三兄弟占领，他们手下让这里变成了一个荒芜的世界。 我们需要你的力量来拯救这个世界，我会陪着你的。你问为什么？我明明是神，却不自己拯救世界，因为我不是没有力量的神。最后一本，六个六座神殿，拿穿梭道具，最终之地，一般高级穿梭。 又跑酷了，好了，开始吧，都点完了，嗯，啊，晚上，啊，皮革装，我是垫脚石。 这里，进去那里好了吧？感觉出名。嗯，不知道没做到没有成的事业，有也好，没有也算了。 接情况，出发。哎，那边一处到嘞。之后，之后再把这个水源取掉吧。不知道那个里面是什么。 快呀，快呀！哎，小，跑酷应该是那个吧？那个应该是最中心点的？嗯嗯嗯。 做稿子。啊，等嗯，这样，葡萄，先把《三高春秋》的吧，应该也没有干嘛了。然后国宝。 这里有哦，两个哦，聪明的哎，看我应该是用不到了。哎，哇，嗯，弓箭，上 上空，哎哎，下了下了。有什么？空的。好像都是出名。像是出名。 这个好像没得。修一修，咦？书柜，咦？上面有东西吗？看一下，看一下。 希望是有了。书柜做，最后再拿吧，要不然就是弄到一个程度再来。哎，你看，我现在连家都还没盖好，有点占空间啊。 这么高，再分解。我应该做梯子好像比较快。 算了，挖了就挖了。哎哎哎，箱子，这是什么？星星？这什么？看，好像牛。嗯。 记得，哇，下次去那里好了。唉，幕府真的，哇，好久。哦。 没喵。哦，哎，什么东西？感觉没有上一代的好玩，第二代的，有有，箱子，鱼叉。 的这样的东西，哎，怎么个？嗯，嗯，剩下的我应该私下会把它全部一样展平，然后再扩建。 到里变成我们家。好了，今天时光就到这里了。如果喜欢的话，帮我点个赞，加个订阅，旁边小铛灯，要忘记打开哦。那我们下次再见，拜拜。这么低层。